Yeah. Quiero dedicarte esta canción que escribí con mi corazón. De mi motivación eres mi razón y de tus ojitos me trae inspiración. Pero hey, déjate cuento, hey, déjate cuento, déjate cuento. Yeah conocí en inicios de un curso Tu carita angelical es lo que busco Mami no me lo niegues, yo te gusto Cual sea la situación, yo me ajusto Ey, y dime si tú estás puesta pa' mí Y yo estoy puesto pa' ti Y déjame yo amarte No tengas miedo No voy a lastimarte Tú eres mi vida y mi romance Mi corazón Dale un chance y déjame llamarte, no tengas miedo, no voy a lastimarte, tú eres mi vida y mi romance, mi corazón. Dale un chance, dale un chance. Te quiero pa' mí y lo sabes De mi corazón tiene las llaves Tú a mí me gustas bastante Y si no te veo me siento tan distante por favor a mí déjame yo serlo Es que te levante con mis besos Si tienes mal día puedo detenerlo Y quitarle lo nublado a tu cielo Entrego mi vida entera por ti Tu piel me hace estar en un festín Con tus ojos y mirada dentro de un frenesí Déjame ser tu chico y tú mi chica, baby Yeah Y déjame yo ser todo lo que tú buscas Tú ya sabes que a mí me gustas Y déjame llamarte, amarte No tengas miedo No voy a lastimarte Tú eres mi vida Y mi romance Mi corazón Dale un chance y déjame llamarte, no tengas miedo No voy a lastimarte Tú eres mi vida y mi romance, mi corazón Dale un chance, dale un chance. La manera que caminas me notiza, Tu cabello me topa como brisa. Adoro el sonido de tu risa y el aroma de ti, chica. Yeah, ey en la pista viéndote ser Tu cuerpo deja sombra como de Gray. Llevo buen rato mirando baby El DJ pone música y la gente hey hey El DJ pone música y la gente hey hey Qué rico verte de nuevo El cuerpo tuyo es un deseo Esto no hay que perderlo Juntos estoy en el bellaqueo Yeah Juntos tuyo en el bellaqueo Yeah yeah Bailame otra vez de nuevo Ese booty llega hasta el suelo Sigo yo dentro del juego Tú y yo por el mundo entero Yeah Mami tú eres hipnasta, Tu piel y la playa combina completa Con mi mañana Dime si estás puesta Pa' bellaquearla La nota apretarla Tuyo en la cama Yeah Mami tú eres hipnasta, Tu piel y la playa combina completa Con mi mañana Dime si estás puesta Pa' bellaquearla La nota apretarla Tuyo en la cama Mami tú me loca Yo tú loco Tú a mí me tocas Yo te son tan roto Tu piel tan hermosa brilla más que el oro A tu lado yo me siento a gusto Tú me gustas y yo te gusto Tú eres todo lo que busco yeah.